Как я вам обещала, сегодня будет хороший особый совет для вас, мои пользователи. Я вам дам хорошие советы. Да, конечно. Я вам дам хорошие советы, чтобы подготовиться на IELTS самостоятельно. Можно говорить на английском, пожалуйста? Чуть-чуть, ну ладно. Первый совет – изучайте новые слова, только академические, только advanced level. Я вам дам пример. Есть такое слово, как auspicious. Это значит favorable and positive, благоприятный. Дам example. The opening night of the musical received an auspicious review from the theater critic. Austere значит простой, austerity, autonomous, avarice and avid. Эти слова очень полезны и академические. Понадобится оно на ридинге, writing, speaking, может быть на лысине тоже. Значит, изучаем академические слова, которые странно очень звучат и сложно даже запоминать. Если у вас bad memory, плохой память, вам надо просто изучать примеры, sentence, и вы должны быть уверены на 100%, как использовать это слово. Вы должны знать все на английском. Английский язык – это для вас только новость. Вы должны знать каждую деталь на английском языке. Второй совет – слушайте как можно много подкастов. Я вам дам очень крутой совет, который называется «Слушать подкасты». Ваши уши должны слышать только английский язык, если вы хотите получить high score. Английские подкасты, фильмы или же читать вслух. Разговаривайте с собой, это же прикольно. Например, я изучала английский, говоря с собой. <laughs> Я себя чувствовала очень странно. Таким взглядом смотрели на меня, как пришельцы, не знаю, откуда там взялась. Почему ты говоришь только на английском языке, если ты знаешь какой-то там другой язык, если у тебя там родной язык русский или узбекский? Вы не слушаете их. Второй вам совет. Записывайте свой голос. Понятного. Хорошо, хорошо, хорошо. Расскажите про себя. Расскажите про как вы работаете, где вы работаете, какие у вас там хобби есть, какая погода сегодня. Записывайте свой голос и прослушивайте. Некоторые говорят, что им не нравится свой собственный голос в записи. Осознаете свои ошибки сами снимайте видеоролики, как вы рассказываете про себя. Очень хорошо помогает listening, подкаст, фильм изучать новые слова наизусть будет полезно. Для reading вы должны читать магазин только на английском. Например, я люблю читать English Hot Magazine, Scientific American. Там вы изучаете новые слова. Listening, reading. И каждый день запомните делать practice. Один practice from listening, from reading. Full practice test. Вам нужно изучать дополнительные идиомы, It's raining cats and dogs, что означает «сильный дождь идет». Сильный дождь идет на улице с зонтиком. Cool as cucumber, smart cookie. Для writing вам нужна структура. И я вам посоветую одну такую книгу, как называется Фил Биггертон. Там есть структура, там есть примеры, то, что вам надо. Еще один такой маленький совет – keep a diary чтобы записывать все на английском. Понятно. Чтобы все на английском было. Последний совет. Давайте вместе сходим на караоке. Только имя твое я в кармане ношу. У тебя там экзамены впереди. Ой на английском. I'm hanging around, I am waiting for you, but nothing ever happens. I'm terrible singer Возьмите песни, которые вам очень нравятся и подпевайте. У вас есть советы, которые я вам дала, воспользуйтесь на здоровье. Классно будет. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальцы вверх, можете вставить, ставить пальцы вниз тоже. Буду ждать вас на следующей неделе. Пока!